gar qadam qo'shsa qabo ham yig'lag'ay ostona ham yaxshi do'stlar davrasida ojinursan har zamon ko'rki majron ishla toptay marvarid durdona ham do'st qidir do'st top jahonda do'st yuz ming bo'lsa oz ko'p yurur bisyor dushman bo'lsa o'ldi bir dona ham so'rma mendan ki dilorom do'stmi yo jononim do'st mening qalbimdadir jonimdadir jonona ham do'sti sodiq yo'q ekan deb o'rtanib kiymavalik mehring keng ossang erkin do'st bo'lar begona ham do'stlarimiz ko'p ko'p bo'lsin hamma quvonchli kullarda birga bo'laylik fayziyevlar bugun sulolasining ko'pkarisini davom etyapti aziz do'stlar do'sti qadrdonlarimizning ko'pkarisi telefon fazliddin akamizdan yuz ming so'm salom beribdi ana fazliddin akamizni ham duo qilaylik ilohi omin fazliddin akamga ham xudo rizqini butun qilib umrini qilib farzandlar bersin buloqini ham katta to'ylarga tilaylik amin allohu akbar niyatlari amalga oshsin ayoliqdan azizjon akamizdan yuz ming so'm yanboy xitoyda alagazg'am yuqori kelasi choy Hayır, ben sana makka, makka, makka, makka, makka. qilamiz musobaqani tushirib qo'ydi ulug'bekimiz tushdi уже olinglar chiqartinglar bo'lmasa avtopatrul chaqirib bering uzoqdan aylantirib kelib yopasidagi yuqori marraga uzoqdan aylantirib kelib oy yarim million shopilar marraga yaqin joyda taka yo'qotildi oqqo'rg'on mo'minjon qayerdasiz bilan akalarga so'rayapti komandir so'rayapti uni jubqullik polvon olib qo'rg'oni polvona keling tuyani kattasini yapti kecha mavzusida tuyani ko'kmarimizda uch marta marra qilgan umid polvon harakat qiling ketdi qara uzoqdan aylantirasiz mirla komo kamolxo'ja makka hoy hoy ayyaka uzoq navbatdagi soliq o'n to'rt borasiz gilam besh yuz ming so'm qaydasiz yana to yarim million so'mni qaytasiz polvonlar bugun mana pastki marramiz aziz do'stlar polvonlar yuqori marramiz polvoni kelyapti qudrat xo'ja o'g'li mashhur polvonimiz kamoliddin xo'ja koma polvon toshkent azarbek og'a akamizni mashhur karor bilan Oh, maydon akamizni qaroli bilan tashladi chiroyli ketdi ana maydon akamizni qaroli bilan o'n yarim million so'mga tabrik maydon aka tabrik kamal xo'ja polvon polvon tashladi marramizga pastki marramiz inan besh yuz ming so'm yuqori marramiz to'rt yarim million so'm bilan o'n to'rtinchi marramiz davom etadi harakat qilinglar polvonlar yuqori marramizga turar bilan tashladi akbar polvon pastki marramizga kamol xo'ja polvon toshkentni maydonlar kamozda karal nomoti bilan tashladi yuqori marramizga toy besh yuz ming so'm bektosh polvonni mehmonlari farg'ona quva saylati bilan pastki marramizga akbar polvon graf nomladi bilan tashladi quvasoyli grafi bilan pastki marramizga akbar polvon qani o'n to'rtinchi marra solinmadi polvonlar borish gilam besh yuz ming so'm qaydasiz toy toy 500 yuz ming so'm pastki marramizga mashhur polvonimiz qulunbir Qora polvon, Qonqur Qorong'ida bir polvon, Qora polvon, Sardoriya 62 Qonqurboy, Tursun Qulpolvon bilan tashladi. sirdaryo oltmish ikki xondirvoy do'simqul polvonni otila boshqa polvonimiz qora polvon bironbir qorovuldi polvoni qora yuqori kelyapti sizdan bilan million so'mga ular yaxshilab surishsan ular hali manosiyam kelibdi savol beradi manosiyam kelibdi savol berish bilan sindiraman o'tkir akamizni o'tkir akamizni eskadron bilan qarab akka bakka bakka o'zgalarga sen ketsin alisher polvon aqrashir polvoni g'alaba aka akam akam akam akka, akam akam akam akam oxirigacha toy toyani bilan so'mga ha sher alisher polvon mahkam bilan mahkam akam alisher polvon alisher bo'ldi ushlab navbatdagi salom. Salom ko'tarilar. yana bir to'qqizni qo'yamiz stakanni yaqin almashtirgandik yana bir to'qqizni qo'yamiz borasiz 15-chi marra qalay 500 yuz ming so'm bilan borasiz bir tuya bir soy bir tova bir million bilan qaytasiz 15-chi kelyapti to'y qilish kelyapti bor maydon tanlamaydi erga beraman degan odam mana go'zal maydon tomosha chiroyli ilohim hammani başına shunday geçsin. yetkazsin to'y ustiga to'ylar bo'lsin davom etyapti to'yimiz yana to'qqizlari bilan yana to'qqizlari bilan bir tuya bir qo'y bir sanab bir million so'm yuqori marra yuqori marramizga abduvali polvonning o'g'li sher polvon de. tengalida o'tkir eski adıran nomli mashg'uloti bilan yuqori marramizga toyib ikki yuz ming so'm berishlarni va'da bersin hali harakat qilinglar polvonlar ko'plarimizning o'n beshinchi marra solimlari bolasiz bola besh yuz ming so'm qaydasiz bir tuya bir toy bir toya bir million so'm qayta yuqoriga qora polvon pastki marramizga oltmish ikki qo'ng'irboy tursunqul polvondan to'lan tashladi alisher bilan tashladi Hala pastga qarab ketdi mana 500 yuz ming so'm borasiz uchinchi to'qqizimiz bir tuya bir toy bir tona bir million so'm qaydasi qani yolg'iz falon mahkam bo'ling barishni paloni yolg'iz 4 aka to'rtinchi ekan, 4 to'rtinchi to'qqizimiz Hala harakat qo'yinglar polvonlar borasiz mana 500 yuz ming so'm qaydasiz bir tuya bir toy bir tona bir million so'm qayta olasiz polvon qanajon salom makkan bo'ling jolbars polvon allayar polvon aka Barış Daniel parvon Doğulu aka gemekken bo'lang Basketçi buliyet polvonlar Taka yerde basketçi buliyet bulurlar. barcha salom berganlar niyatlariga yetsin ilohim yaxshi kunlarda quvonchli kunlarda to'y sohiblari qaytarsin behroj akamizdan bir tuya tohir jiyandan bir tuya olmos polvon bolalar o'lmas akamizdan bir tuya besh yuz ming so'm ixtiyor polvon taysin polvonni bobosi tolib bobomizdan bir tuya tayarovdan abdulqassomdan bir tuyani puli Samarqoqdan Begadan bir tuya, Abdulla Raisdan bir tuya, bir toy, Xorazmdan Sultonobod Sultonboy akamizdan bir tuya, Qorxo'jami do'sti Obir akamizdan bir tuya, Urgutdan Hammaji qo'yib qo'ygan. Akamizdan bir tuya va G'ashdan Shuhrat akamizdan qo'sh tuya, bag'ishdir o'shan akamizdan bir tiya bag'ishdan akbar akamizdan bir tiya urgutdan ahmad ermerdan bir tiya kamongalar ozod akamizdan bir tiya bir toy qirg'iziston ovqatdan ne'matulloh hoji akamizdan bir nor tiya solib degan erkak tiya kelgan qirg'izistonni tiyasi kelgan unga erkalaymiz hali qirg'iziston shahridan hayravot boysanotni yetishtirgan erkin akamizdan ming dollar solib kelgan murojaat akamizni yaqin akalaridan Qarajun akamiz do'stlari Qirg'iziston o'shag'idan Mirg'az akamizdan baronatni yetishtirgan Mirg'az akamizdan 200 dollar salim keldi. Barcha salim berganlar niyatlari kelsin. Ilohim, yaxshi kunlarda to'ylarda qaytasin to'y sohiblari. Qirg'iziston Muhammadbek nomidan bir toy puli, Zoir jiyanlardan bir toy, Tursunbek jiyanlardan bir toy, Mamurbek jiyanlardan bir toy, Asadbekdan bir toy, Azizbekdan bir toy, Usta Mo'mindan bir toy, Alisher akamizdan bir toy, Akbar Hoja akamizdan bir toy, Hojiqul akamizdan bir toy, Tohir hoji akamizdan bir toy, Zayniddin aka G'arib birdan qo'sh toy, Komil aka Vedrasadan bir toy, Shukur akamizdan bir toy, Hamid akamizdan Shavrachiyalardan bir katta toy kelgan. Ravshanboydan bir toy, Ahmad Ahmad raisdan Ahtam raisdan bir toy, Murojon akamizdan Sazafar akamizdan bir toy, Mahmud akamizdan bir toy 1 million so'm, Mamatqul akamizdan bir toy, Manav akamizdan Manav aka o'g'illari Shumat akamizdan